энэ хуулийн төслийг дэмжиж байна. Одоо ингээд э, <clears throat> ард түмний амьдрал үнэхээр хүнд байна. Хэцүү байна. За ард түмний ч гэлтгүй тэгээд төрийн захиргааны байгууллага ер нь цалинтай ажил хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн ерөнхийдөө маш хэцүү байна. Яагаад хэцүү байна гэхэлэр тэд нар э, юмны үн өндөр байна. Авч байгаа цалин цав нь амьдрал төрөхгүй байна. Товчхондоо хэлвэл ажиллаж байгаа хүмүүс нь Ажлангаа ядуурл руу яваад байна. Малчид энэ үнэ хавар бүр онцгой хүнд нөхцөлд байна. Ягаад гэвэл энэ өвөл ойрын хэдэн жил тохиолдоогүй одоо хатуу өвөл болсон. Саяын 4 сар бол ер нь нэг ч өдөр өөдөлсөнгөө маш хэцүү хавар болж байна. Малын хорогдол бол мэдээлэгдэхгүй болохоос ш нэлээд одоо их хэмжээтэй гарч байна. Товчхондоо хэлэх юм бол бид нар энэ бэлчээрийн доройтол цөлжилттэй бол бүр нүүр тулаад ирсэн байна. Гамшиг явж байна. Ногоочд тарайланч ч гэсэн бас ер нь хаврын тарайлтандаа бэлтгэж байгаа ч гэсэн маш олон одоо зовлонгуудыг ярьж байна. Тэгэхээр энээс гарахыг бол маш амархан гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол. А тэгэхээр энэ яаж яагаад амархан гэхлээр Монгол улс нэг хавар хачиг хуулзандаа баригдсан нэг хамуутай төлөг ч юм уу борлон шиг болчиход байна Энэ нь юу гэхээр энэ бол системийн авилгалаа гэж ингэж харж байна. Сая энэ ерөнхий сайдын үгэн ч гэсэн гарж байна. А цалин цагууны асуудал дээр гэхэд өнөөдөр сая боловсролын хууль орж ирж явж байгаад ингээд завсарлага авлаа. Тэгэхээр ерөөс бүх юм ялгамжтай. Ямар байгууллагт, ямар одоо сайттай, ямар байгууллагт байгаагаас шалтгаалаад цалин, цавуу, тэтгэмжүүд бүгд ялгамжтай, ондоо ондоо боловсролын байгууллагын багш нарын үндсэн цалин, эрүүл мэндийн байгууллагын үндсэн цалин хоёр хоорондоо 200 сая төгрөний зөрүүтэй байх жишээт. Ингээд хаа хаагүй нэг тийм иргэдэ бухимдуулсан алагчлалтай ийм шодрог бус юмнууд ингээд яваад байгаа. Яваад байна. Тэгэхээр ийм шодрог бус, тэгш бус алагчлалтай, ялгамжтай ийм зүйлд ард түмэн маш бухимдалтай байна. Дарга нар Монголын төрд байгаа энэ дарга нар төрийн өндөрлгүүд их хурлын гишүүдэд цайд нарт дургу байна. Яагаад тэгэхээр энэ дээр одоо өөрсдөө иргэд маань ядуу байгаа учраас тэнд бас ажиллаж байгаа дарга зэрэг айрам илүү амьдрч чинь баян амьдрч чинь гэдэгт үнэхээр одоо дургу байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хууль бол энэ энээс одоо нэг алхамч гэсэн холдсон ийм одоо асуудалд оруулж ирж байгаад нь үнэхээр их одоо талархаж байна. За тэгээд дээрэс нь энэ бид нар ер нь түрүүн би хэлсэн тэр энэ байдлаасаа гарах нь Монгол төрийн зорилго байх хэвээр энэ тэргүүний а гарахд бол маш амархан. Энэ системийн авилга, системийн энэ хэл ахуул энэ одоо асуудлууд задарчих юм бол ийм том газар нутагтай, ийм цөөхөн хүн амтай, ийм ариун одоо мал сүрхтэй ийм орн бол одоо ард иргэднийг баян чинэлэг амьдрахад үнэндээ болохгүй гэх юм алга. Тэгэхээр энэ асуудал руу чиглэсэн ийм одоо хуйлууд орж ирж байна гэдэг нь орж ирж байгаа гэдэг дахин одоо талархал илэрхийлье. Тэгээд а тэр хамрах хүрээн дээр нэг хууль санаачлагчаас яг одоо тодорхой яаж оруулж ирж байгаа юм бэ? Одоо ямар ямар албан тушаалт тушаалтангууд нэр заагдаж орж ирж байгаа юм бэ? Энэ цаашаа бас энэ хамрагдах албан тушаалтангууд нэмэгдэх үү? А тэгээд ер нь бол бас дарга дарга гэд даргын гэрүүл хүүхэд гэд бас нэг ялгамжлагдах үндсэн хуулийн концепцтой зөрчилдөх асуудал байна уу гэсэн ийм асуулт юм. За ерөнхий сайд Лусны намсраа хоёрт нь асуултанд хариулна. За Туван гишүүний асуултанд хариулъя. Бид нэр парламентод сонгогдсон за засгийн газрын гишүүн байна гэдэг энэ агуулга уг нь үндсэн хуулиараа бол энэ бол төлөөлөх эрхийн мандат. Харамсалтай нь энэ маа нэг тийм эрх мэдлийн төвлөрөл юм шиг ойлгогдоод ингээд олон жил явцсан учраас за тэгээд ингээд э, олон асуудалд бас ингээд нэр бүхий улс төрчд холбогдоод ингээд сүүлийн 30-аад жил бас янз бүрийн юм асуудал болсон учраас ерөөсөө л яах гэж сонгогддгийг өөртөө давуу байдал олох гэж сонгогддгийм байна яах гэж сонгогддгийг тендерт орох гэж сонгогддгийг байна гэдэг нэг ийм агуулга руу нийгэм өөрөө орчоод байна л да. Тэгэхээр энийг бид нар одоо л цэг тавихгүй бол цаашдаа парламентын засаглал а цаашдаа яг төлөөлөх эрхтэй холбоотой яг энэ асуудал а ард түмний ихтгэлцлийн гүүр энэ бүх зүйл ингээд маш тийм хүнд байдалд орно. За ингээд дуудвал энэ үл өөрөө парламентын засаглалд одоо үл итгэсэн одоо ийм нийгмийн том уур амьсгал улам бэхжин. Тэгэхээр олон удаагийн сургамж боллоо. Энийг зүгээр хуульчлаад ингээ хаачил гэж. Төр одоо улс төрн тусдаа бизнес нь тусдаа байх юм одоо том агуулга өнөөдөр ингээд тавигдаж байна гэсэн үг. Парламентод орж ирснээр бизнестэй хүмүүст бол энэ хуулиар хүндрэл учрна төрийн одоо ямар ч тендерт оролцохгүй за мөн одоо ингээд төрийн өмчт компаниуд ямар тендерт оролцох боломжгүй болно гэдэг бол тухайн хүн улс төрд оролцохын тулд гэр бүлтэйгээ компанийнхаа удирдлагуудтай нэлээд уулзаж ярилцаж нухацтай шийдвэр гаргах хэрэгтэй болно. Урд нь бол парламентын гишүүн байна гэдэг бол өөрөө одоо баг өөртөө давуу байдал олгох юм лобби боломж гэж хардаг байсан. Энэ ойлголтыг л хэдүүлээ хамтдаа цэглэжил гэж цэглэжээ жинхэнэ одоо иргэдийн төлөөлөх агуулгаараа гэдэг. Яг энэ дээр албан тушаалтан гэдэг нэлээд олон нэрсүүдийг бид нар бас дурдсан. Яг хэд бас хавтгааруулж болохгүй гэдэг ийм агуулга бол бас байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэлээд тийм өргөн агуулгаар өргөн баригдаж байгаа. Тэгээд улсын их хурл өөрөө эцэлэн шийдэх онцгой бүр ирэхгүй л байж байгаа. Гэхдээ ингэж ижил ер нь бол одоо юм зэгцэрнэ. А ингэж иж одоо авилгалын энэ одоо олон скандал цаашдаа гарахгүй байх одоо юм хамгаалалт болно. Бас энэ бол нэг талаараа ирээдүйд олон одоо төрийн албан хаагчдыг, олон төрийн түвшээдийг болцсошгүй эрсдэлд орхоос урьдчилан сэргийлж байгаа. Одоо ийм их зүй орчин гэж бас үзэж байна. За бусад улсуудад бол одоо эрх ашигыг зохицуулах юм одоо conflict of interest гэдэргээд ийм бодлогууд, хуулиуд бол байдаг. Тэр жишгтэл одоо бидний хувьд оруулах ийм агуулгаараа нэмэлт өөрчлөлт хийж байгаа. Тэгээд цаашлаад бид нар нэмээд явах ийм боломжууд бол өргөн байж байгаа. За хамгийн гол асуудал бол одоо энэ сан зээл тэтгэлэг гэх их олон асуудлууд энэ бүх зүйл дээр одоо эрхийг нь хязгаарлаж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр улсын их хурлд сонгогдохоос өмнө засгийн газрын гишүүн болохоос өмнө төрийн одоо өндөр албан тушаалд ажиллахаас өмнө нухацтай шийдвэр гаргах тэр сонголтыг өгч байгаа л ийм агуулгатай хуулийн концепц юм а гэж ойлгож байна. За одоо шинэ мандиач гэж шин асуулсан.